Hello，大家好，欢迎收看我们的泰有绝招。今天要教你的是拍击，就是拳法中他打我，我要拍击。然后因为很多人疑问，就是之前我们做的就是我打他的防，正常防，嘣嘣嘣，为什么要防呢？说防，有的有人说防太太愚蠢了，说防显得不够智慧，并不是，因为我只教你防，我没有教你拍击，并不是说我不用拍击，我们是这样的，有时候在打我，打打小组合，有时候用，就这样打，有的时候来。 有的时候拍击，甚至有时候，砰砰砰，有的时候拍击的话，还可以打组合，知道吧？每次我们做的事情都不一样。再比如说打前手，嘣，后仰，泰式的，后仰，嘣嘣，低头，看到吧？我们每次做的不一样，因为你每次做一样的话，对方会找到你规律的。因为拍击的话，我们现在讲到了，来吧，你看，比如他打前手，OK，我可以做的呢是，我可以做的是直接嘣摁下去。 我看他用前手，我也用前手，这是第一种方法。勾打出去。OK，你可以往那边过点头。勾勾 OK，这样你打我，你打我，我打你，你打你，你拍。勾打我。勾，来一次。打我。勾勾，我打你，一扔勾勾嘣。对。勾勾，勾。OK，你看，你还可以用你的右手去做这件事情。有的时候我们很尴尬的就是他打我，我打他，来同时打前手。勾。 再次，光全都对上了，有如时候都对上了，我想更快，我想比他更快，我们都差不多的速度怎么办？那你要做的就是想办法拍他，风，你可以用这只手去拍，往这边搬，打摆拳，龙头，嘣，看到了吧？今天要教你一个组合，攻，攻，或者你可以做很多，你可以多做几下，搬，嘣，搬，嘣。就是你都可以做的，因为只要你摆拳打中了，你就 OK，可以做许多。 嘣两下，嘣嘣，这是你可以做的，再做一次，嘣，嘣，嘣，上去都可以，看到吧？再来一次，再来一次，拍极，蓝白圈，白黑，黑，再来一次，嘣，嘣，嘣，看，这都是你可以去做的啊！你再来一次，再来一次，再来一次。 看到，然后换一只手打我后手，打我后手。对，后手怎么做呢？来再来一次，后手你可以不啊，一样拍过去。再一次，咚，再一次，咚咚，咚咚，可以。或者，咚咚，再来再来一个再来一个不一样的，咚咚，直接起，可以。再来一个，咚，有吸，咚。你看到了？再来放这边，放这边，再来一个右手。 拍过去，拍过去，抓头，嘣，顶吸，这是你应该都见过动作，很简单的。绷，绷，过来你也来一次，绷，抓头，嘣，再来一次，这是你可以做的，好吧？这就是拍击，当然拍击还有很多方法， <laughs> 很多方法，比如再来一次右旋，嘣，也可以啊。你如果你你可以拍开的话，再来一次，嘣，也可以，嘣，可以。 那只右手一样，咚咚也可以。你要做的呢，如果是你要确定是正面的力量打右手，正面的力量打左手，正面力量你给它摁下去，push down，往下，咚，三次，咚咚咚。如果这边再打一个左手，你可以顺着的手，这边对这边，你可以做的是打过去，来一次，往边上打，咚，一次。 嘣，可以，这是今天给你的技巧，拍击，拍击。感谢你的收看，希望你关注我们的平台，谢谢。